Welcome mahusay kang kaibigan Yan ang iyong tandaan Anong malay mo Binog ang mundo Baka bukas magkasama tayo Sa muling pag kamu orang siapa Jika mendatangkanmu Di mana mangka selama Mahu sekang keibikan Yang aku tambah Angin malam Pagkas at kasama tayo Sa muling pagitan ng ating mundo Anong malay mo? Bilog ang mundo Hãy qua và em biết qua em áo tâm vợ anh mau lên phố bên mơ vào mình đô và vụ pas mắt kesama tayo Sauling tayo dito ang ating mundo Ano siksikin Dahil malaki, mataba at may kalyo Kaya tiisin ko na lang ito para sa'yo Namara saking cinta Bagang tahu di masyadong bisi kabisihan ng buhay mo Lahat na lang ng bagay na papansin Lahat ng kilos pinupunan ito Love, iimbestiga sa FB Binabantayan lahat ng post mo Ingat ka dalin, galit na galit na Ang taong ingit Sila yung taong ayaw magpatalo Mangungutang masabayan ka lang nito puyat lagi, believe me Kakabantay sa mga post mo Hindi titigil hanggat hindi niya Masira ang pagkat